थोड़ा जूम करो ना बढ़िया दिखेगा नहीं इसमें जूम नहीं होता ये मैंने वो बड़ा वाला मोड लिखो ना ना कितने कैमरे चार कितने का है फोन कितने का है तेरह ब्लैक एंड व्हाइट बनना ब्लैक एंड व्हाइट बनना है दस रन एक white happen bowling bowling bowling नजारा हाँ। था अतर फिर जहरीला अब मसाला दार का चीज और गैसी क्या वो केंद्र में क्या उधर ऊपर का बंदा रखते हैं यार वो उड़ाई घूमता जाता वो हम हाँ। तुम पट के पकड़ते हैं चार बोले बोला अरे नींद रवादी माना आगिल मैनम ले मले तेज आगिल मैनम काय ले आम्ही ओ भाई यार यार छक्का चौका बोला चौका चौका आगे आगे उधर बोला रन और लेफ्ट आ जा चार रन चल ही गए ना मैं सामान है हां दिनेश सर है आज तुम लोग खेलो मत ये मैच में नहीं आती अब देखो नहीं आती किसी धन्य भाई जा हिल लो थोड़ा नीचे थोड़ा 18 पे बारे बात 416 हर रन दिएगी अबे बार बार चावल लेके वो एक रन नहीं उन्हें काट एक एक वाइड का ये रन देना पका दे दे पता सकल बात हमें जब मैं ठगो ना वो तरह दूर हमारो बीमा देखो पता कितने में तुम ठगी तुम दिल सर ये सुनता हूं ईमानदारी गेम को अवार्ड अवार्ड अभी दिल सर अवार्ड सचिन तेंदुलकर ये तो क्या बेटा पड़ा अभी दिल सर बढ़ गया यार मारो आओ म्यार चल नो हात खाले म्यार फोडते रोंता खरा नो बॉल बढ़िया बीज लेके बढ़िया बच्चे बच्चे बच्चे लास्ट बॉल है खिलौन तुम रहे डिजिटल में खेलता आदमी अब आता मैं जो आता मैं आइकन दा आइकन दा कल्ला आइकन दा आपका कहता है कर दे कर दे वो आ रही है डिजिटल में खेलता हमारा अभी खेलता है मैं बैठूंगा तो बाद में तू छोटी छोटी बता जो आता मैं खेलता सच्ची बोले तो खिलाओ तो मैं अट्ठाईस अट्ठाईस रन हो गए एक रन गया बेटी हाँ सत्ताईस अरे यार बेटी सत्ताईस रन यार अरे एक रन गिना एक में उद्दीन है एक दिन वाइट गई एक में उद्दीन है एक में उद्दीन ये काले मसला नहीं है भैया जावा यार 28 20 बुनना हर एक एक रन गिना रन अरे क्या मंगा जी तो वही मंगे ना बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग ओए ओए बोला ना क्या हर बार ओह यहाँ बात चाची क्यों नहीं यहाँ बात टॉस है जल्द बिन्नो जाए अब वो मन अंकल में अंकल भाई के जल्दी आ भाई के नाम ले लिया भाई यार ये गली में तीसरा ना हम लास्ट में खेल एक भाई बोल बोल यार बोल यार और आने बोल भाई को दे दो अपने दोनों नहीं करने दो दो ये ये पहुंचे वालों पेट दे दे यार एक बार से दे दे कोई नहीं कोई नहीं बढ़िया कोई नहीं कोई नहीं निकालो ऐसे निकालो बस ये ये रखो मैं बोल चार रन घटे ओवर बीन से घटे ओवर सातों अरे भाई साहब गजब यार तो मारे यार बोला चौका यार चौका यार चौका चौका क्यों बोले तबे तो मारे मैं सोच ले कि दबाना एक एक टाइम दबाना है एक बॉल एक बॉल धन बोल का धन बजी है कि बोल का हुआ यार राजीव मु राजीव मु यार अरे राजीव बे अबे थे यार एक को जा रहे को तो, तो मु यार बॉल दे मार Apa main muka pun bintai. Main muka pun bintai. No ball.